Halo guys, balik lagi channel gue Chris kita channel GSL guys Sekarang gue akan ngerek lagi, balik lagi ke GFriend Udah lama banget, gue kangen banget Gue butuh referensi lagi untuk nuansa-nuansa lagu yang kayak begini nih guys Ini GFriend, judulnya teman-teman juga request yang judul Summer Rain guys Ini which is gue belum pernah ngerek Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Ceplok ceplok. Oke okay guys, gue buka ya nih Gfriend. Ini lumayan bisa dibilang nih lagu Gfriend juga di diproduserin sama dikompos lumayan kompleks juga guys ya. Dari segi instrumennya. Jadi gue rada tertarik juga nih guys dengan dunia-dunia yang lebih string. Jadi kita langsung kayaknya Summer Rain, Gfriend. Lagu seperti apa? Ceplok. Hujan. Oke. Okay. Hmm, kan? Klasikal sekarang guys. Oke. Okay. Nah ini gue suka gini guys, uh, cross genre gini guys ya. Kadang-kadang klasik suka di twist, gue gak tau nih ke J-rock atau ke Jepang, uh, ke pop apa gimana nih guys. Ini uniknya Jifren nih guys. Oke, okay, klasikal dulu. Hmm, ya kan? Uh, beat suara snare-nya udah itu surga guys. Tak, tak. Lebih hip hop ya, beat nih, beat hip hop. Oke, build. Uh. Oh, chordnya gue bagus kak. Gila vokalnya dengan PD sama produser dimajuin ke depan guys. Afron banget. Ini berarti menanjak, menandakan produser itu sangat PD dengan kualitas vokal mereka ya guys ya. Harmoni manis. Wuh transisinya nggak umum guys biasanya kan pakai tom tom atau nggak snare tak tak tak des ini nggak pakai pakai reverse cik, cik, cik. scratching maksud gue asik juga ya? asik oh manis banget pilihannya chordnya manis manis itu dikasih tomato eh lagi tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk wah gila <laughs> ide banget keren dan Jifren tuh nggak pernah menghilangkan sisi analog ya guys ya gue masih mendengarkan suara gitar yang analog sama bass yang analog guys di di blend sama synth bass di sini guys uh tuh dia tuh wah nahan chordnya gila bangun mood di Raven nih guys ini chord nahannya gila ini bener-bener tuh kita moodnya kayak kayak mau sedih apa mau riang nih di sini tahan half dim eh? Ya? nice itu gitarnya keren sih wow balik lagi suara-suara klasik guys ya Dan gila nih komposer stringnya siapa sih guys? Gila gue suka banget deh kompos itu string apa runningnya manis banget. Lagu-lagu Jifren tuh. Gila bener-bener vokalnya dimajuin guys ya. Wow. Aduh harmoni manis banget. Ini nuansanya lebih 90s guys ya, kayak zaman-zaman lagu Backstreet Boys cuman versi ceweknya deh. asik sih mood dibuat sama vokalnya juga guys hmm, itu dia tuk tuk tuk tuk <laughs> floornya ada ada lima guys tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk <laughs> oh nice cukup cukup dan tuh perpindahan chordnya gue suka ya langsung langsung kayak kayak kesannya kayak modulasi guys modulasi chord di sini nih Ah gila. Ini chord nahannya gue suka deh. Half name langsung kan. Uh, nice. Cek, masuk gitar ya. Wow, ngetek vokalnya bagus banget guys. Oke, masuk tema lagi ya. Klasik. Tapi bener ya, emang G-Friend tuh lebih ngusung kayak lagu-lagu unsur anime guys ya. Kalau menurut gua guys ya, nggak tau bener apa nggak guys. Uh, harmoni manis banget, manis banget itu guys. Oh, Adlib bagus, ajrit. Wow, asik. Uh, siapa itu? Adlibs. Oh. Asik. High frekuensi masukin. Gila, temanya dibikin terus-terusan guys ya. Itu yang bikin nyangkut di lagu ini nih. Cepet. Jadi di piano dituti sama uh, viola atau violin. Suaranya lumayan high soalnya. Tatadadeu tuh. Wow. Hmm, gila ya. Sinematik banget sih selalu Jfriend tuh nggak pernah ngusung video klip tuh yang jelek kalau menurut gua guys. Semuanya well production tuh lu coba. Pemilihan lensa kameranya aja begini coba guys. Dapat banget depthnya. Masih ada. Wow. Jadi kayak misterius gitu guys ya. Keren ya. Tapi ada sweetnya juga. terus warm banget colornya bagus gitu guys gila sih tapi yang pasti nih soalnya kan teman-teman dari Gfriend nih body guys juga ngasih informasi banyak banget nih apa mengenai teori-teori yang mereka buat nih guys ya. Aduh nih gue nggak bisa otak gue terlalu terlalu dangkal guys untuk mikir-mikir <laughs> kayak begitu guys. Tapi yang pasti ini gila sih maksud konsepnya bagus banget guys. Dan mereka jelas tuh punya karakter kuat banget di musik different guys ya. Itu per perbandingan antara musik string sama 90s 90s-nya ada juga guys. Tapi nggak nggak juga sih guys, soalnya kan hanya beberapa lagu. Kayaknya mereka segmen-segmen albumnya itu dibuat kayak genre-genre berbeda-beda, gue nggak tahu juga. Tapi mereka tetap punya satu garis benang merah yaitu string yang kuat guys sama analognya nggak pernah hilang kalau menurut gue guys oke okay, guys sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment di video jangan lupa untuk pencet tombol subscribe ceplok